warahmatullahi wabarakatuh. Hujambo na karibu kwenye Ongea Nasi, mtangazaji wako Umul Kulsum Abdallah nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Aluya Abedi. Leo tuko maeneo ya Kijangwani kuzungumza na madereva makonda wa gari za shamba. kusii uwe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi kwenye Ongea Nasi ili kujionea mengi zaidi. Baba, habari Habari salama. Faida unakutizama, tunazungumza na nani? Lakini hapa shughuli zako ni Eh, mie ni dereva wa gari la Chwaka, naitwa Ami Abdalla. Kama wewe ulivyotuambia ni dereva wa gari za Chwaka kutoka mjini mpaka ni mbali, kuna changamoto gani kwanza kwa upande wa barabarani kutoka hapa hadi kufika huko unapoenda? Changamoto kubwa na ugumu wake ni askari tu barabarani, na kwa msimu huu wa Ramadhani naona kama abiria tunawatesa kwa sababu ni gari zetu, utaruhusiwa uchukue watu ishirini, lakini njiani unawakuta zaidi ya watu, na hatumai kila mmoja anakuwa na haraka zake. Kwa hiyo nahisi kwa usumbufu, kwa usumbufu tunawapa sisi pamoja na askari. Na labda kwa upande wa hichi kituo, kwa sababu tunavyojua mlikuwa hamkai sehemu, mlikuwa mko maeneo ya Lado, kwa upande wa hapa, labda mnaponaje sehemu hii ambayo imepangwa? Ah, mimi napafurahia kwa sababu sitaki ta kuondoshwa hapa kwa muda huu, kwa sababu najifaraha, tunakama na tuna faraha tu nzuri, hmm, tunafanya tunalolitaka. Ana labda kwa kumalizia, kama nilivyokwambia, hii ni ongea nasi na leo Tifu TV tumekuja kumeamua kuja hapa kuzungumza na nyinyi. Utakuwa una maneno gani labda kwa upande wa viongozi kuanzia ngazi chini hadi kufika kwa mheshimiwa rais? Labda mie maoni yangu bwana, kama, kama mna uwezo wa kumfikishia rais, basi na nahisi mimi ndio itakuwa uzuri sana, kwa sababu hili maombi yashapelekwa huko na bado kufanyiwa kazi tu. Kwa hiyo kwa, kwa siye madereva tunachokiomba turuhusiwe, tubakie tuna wale watu tusining'inize tu, make tuwaachie wakae humo, muhimu afike safari yao, usalama uwepo kwa utingo na dereva kwa wale tunawachukua. Yani mnamaanisha waweze kukaa hata hapa kati, sio kwenye benchi? E, eh, ndiyo rasmi nikwambia shukrani sana sana. Haya, asante pamoja na kazi. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kama nilivyokujuza, leo tuko maeneo ya Kijangwani, tunazungumza na madereva wa gari za shamba na bado tupo tutazungumza na wengi ili kukujuza mengi. Nikusi usiondoke ili tuwe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kama nilivyokwambia, leo utazungumza na wa madereva na makonda wa gari za shamba. Tupo naye mwingine hapa, anaonekana ni kijana kabisa, anaweza akatuambia shughuli zake ni zipi, lakini jina yake nani? Kaka Maria. Poa, mambo fresh. Tuko Fedon Kizama, tunazungumza na nani? Lakini hapa wewe ni konda ama dereva wa gari ya wapi? Mimi konda gari ya Chwaka, na kwa majina naitwa MBRK, huo ndo maarufu wangu. Jina langu la kuzaliwa naitwa Mbaraka, na kiwa ukaniulizia unipate tuzungumzia umaarufu wangu ndipo utanipata. Kama ulivyotuambia MRK, sijakosea eh? MBRK. Okay, sawa basi, leo ongea nasi imekuja hapa, tunataka na wewe kama ni kijana kwanza ukutaka kukaa mtaani, labda kama vijana wengine walioamua kujiingiza kwenye madawa ya kulevya. Kwa upande wako koe, labda kazi yako unaichukuliaje kwa mwezi hapa mtukufu wa Ramadhani? Mi kazi yangu namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea nayo kwa sababu inaniingizia chochote kitu, sio kukaa maskani na mara kuiba kuku mara kufanya nini, bora hivi Yes, kwa hiyo namshukuru Mungu. Kwa hiyo labda kwa wale ambao waliozoea kukaa mitaani tu na kukata tamaa, unaambia nini kwanza kabla ya kuendelea mbele kitu? Kitu cha muhimu naambia mwanamume kama mwanamme, mtu ujiangaishi upate chochote kitu, ili mradi ile uondokane na mambo mabaya, yaani akukwepe mambo mabaya, kwa sababu unapokaa maskani kitu hata kama utakuwa ujaiba wewe mtaani, basi nawe utatiwa kwa sababu upo maskani. Lakini kama utakuwa unajishughulisha kwenye mishe zako, marobo huku marobo huku, basi inakuwa yani inakuwa ni ngumu sana kukutwa na mazeeke kama hayo hapa. Labda tunataka utuelezee kwa uchache kidogo, kwa sababu gari hizi za shamba tunaona tofauti na gari za Kwerekwe ama gari za mtuni Kidatu, tunaona zinapangana, ambayo pengine ikitoka huyu inaingia hivi. Labda kuna utaratibu gani au nyie wenyewe ndio mlivyopangiana kwamba nikitoka mimi au kuna zamu maalum? Utaratibu hapa inategemea unapofika asubuhi. Tuchukulie kama asubuhi ume, umefika umemkuta mwenzio au umekuta gari mbili, ina maana unasubiri mpaka zile zinamaliza kuranda alafu ndo unaenda wewe, anaenda chwaka, narudi huku fasi, ndo ambaye anaranda tena, naenda tena. Yes, ipo kama hivyo. Tuelekee kwa upande wa changamoto. Wewe ni konda na mnatoka mjini hadi kufika shamba, kuna changamoto gani haswa barabarani, lakini pia kwa upande wa abiria na nyinyi wenyewe pia binafsi, pengine dereva kwa dereva, makonda kwa konda, kuna changamoto gani? Labda changamoto lazima ziwepo ndogo ndogo, na changamoto kubwa sasa hivi Unajua sometimes unaweza ukawa uka unatembea barabarani ukakutana na abiria manifahamu, eh? ukakutana na abiria, hasa kipindi chetu hichi hapa hichi shafahamu, au hata siku za kawaida unamkuta abiria anataka wahi kwake ama kwao, lakini sasa ukimpakia gari yako madhara ushaweka saizi ya gari ambavyo unavyopakia abiria 20 tuchukulie daina ama basi abiria 22 au vipi, utapoweka kwenye deki pale askari anakuja na kustaki na hilo swala nimeenda zangu mimi da, nimeenda zangu da. Kwa bahati kule da kufika nikakuta gari inajazwa, mlango tu ufungwe, yani mlango tu, ama kama daina pale mlangoni tu, konda akae pale, yani hamna kuning'inia, lakini abiria tele. Na kicha kushangaza huku huku hamna hivyo, yani huku unakamatwa abiria huyo na wewe pia utalipa abiria elfu ishirini. Sasa angalia abiria mmoja elfu ishirini, anakwambia elfu ishirini huyo abiria mmoja, kisha kazidi elfu ishirini. Sasa ndio vipi? E, pengine hapo kidogo, pengine labda serikali yetu ama hawa askari wanafanya hivi kwa sababu zao, pengine kuepusha ajali ama kwa kitu hicho, kunakuwa hakuna mambo hayo kitu ajali kama vipi? Ajali, Mungu akipanga ajali ndio hiyo itakuwa, hata kama umepakia mmoja. Mungu akipanga ajali inakuwa tu, hata kama umempakia mmoja au hata kama gari tupu, ajali ajali. Lakini sasa sisi tunapotaka ile gari kuning'inia tu iwe hamna Akishakaa konda mlangoni, kesi imeisha, lakini abiria ndani waingie, wafike safari yao. Hicho ndio kitu muhimu, kwa sababu sometimes abiria ankuangalia kwa jicho la huzuni hivi, kisa umemwacha tu Ushafahamu eh? na huko ana haraka, utamkuta abiria na watoto, utamkuta ndio hivyo. Abiria sometimes mtu anaumwa, anamwarakia mzazi wake anaumwa au vipi, kama hivyo, unamwacha gari ipo, lakini unamwacha kwa sababu ya askari. Sasa hili tunaiomba serikali ligerebishwe, yani wasining'inize tu abiria, wasining'inize tu lakini ndani waingie kiroho safi. Kwa hiyo sisi tuna, tuna, tunaomba serikali hili ligeredishwa, kwa sababu askari kibao, ukitembea hapa na hapa hapa na hapo askari. Kwa hiyo kesi ndio kama hizo. Basi mimi nikwambie shukrani, asante sana mama. Ah, asante na pia. Mpenzi mtazamaji, tumemsikia huyu ni kijana mwenzetu ambaye kazungumzia kwa uchache, lakini pia ameiomba serikali ikiwezekana, wao kama ni madereva na makonda wanahitaji wa, waachiwe kujaza gari, ikiwezekana wafunge tu mlango, isiwe shida. Ni hayo tu basi, tukusitwe mwanzo ni mwisho kipindi hichi ili kuona mengi zaidi. Ni mimi mtangazaji wako Umar Kulsum Abdallah nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Aluya Abeid. Mpenzi mtazamaji wa TV, kama nilivyokuambia, bado niko maeneo ya Kijangwani, tunazungumza na madereva na makonda wa gari za shamba. Niko naye hapa, ni baba yetu, anaweza kutuambia kwenye gari za hapa yeye ni, ni mhusika wa kitu gani. Baba, habari yako? sana, alia. Mimi nashukuru Mungu, alhamdulillah. Faida unatizama, labda tunazungumza na nani, lakini hapa wewe ni dereva wa gari gani ama ni konda gari gani? Mimi kama tunavyojua ni dereva gari ya Bambi. Kutoka hapa kutoka hapa mjini hadi kufika shamba, kwanza tunataka tukuulize, tumezoea kwamba makonda wananinia, labda ule ni utaratibu kwamba lazima dereva akae nje ya gari ama akae ndani ya gari? Utingo wa jage ndo akae ndo atakuwa ndo lazima ning'inie, kwa sababu hana nafasi utingo, kwa lazima ning'inie eh. Hey na kwa upande mwingine, labda kwa upande wa abiria, kama tunavyojua huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na gari kutoka hapa mpaka shamba ni masafa marefu, lakini pia pengine ni muda ushakuwa ni ushakuwa ni dhiki. Labda kwa upande wako unauzungumziaje abiria na kipindi hichi na gari zetu tunavyojua kwamba ni chache? Ah, ha, gari kama ni chache kafika muda muda wa time time over, tuachie tupakie tunavyotaka jua bodi tu tusipakie, kwa sababu mtu ndo anapozia, sababu unaweza kutaka magari kama gari ya bamba na kukutana watu 24 hivi, yote mnaenda shamba na gari ndio yote hii sasa maana nipake 20 kwa jeni mtapika na chombo gani na nyewe wakati harakati zenu zote ziko kule. Ni kweli, lakini sasa kwa upande kama hivyo amesema muachiwe mupakie hata kama juu ya bodi. Sasa huoni kwa upande fulani itakuwa ni tatizo? Ah, ah, tatizo mote wa tatizo Mungu tutuombe atusaidie, kwa sababu hata kama unapakia abiria kwa abiria watano tu ndani, lakini Mungu akishaandika inaweza ikabiruka asitoke hata mmoja. Na labda kwa upande wa hichi kituo ambacho mumeletwa hapa, kwa sababu tunavyojua gari hizi zilikuwa ziko Mwembeladu hapo kwa hapa mlipoletwa, mnapoonaje labda ama kuna tatizo lolote kwa pande huu? Ah, hapa si pazuri, lakini tumeridhika kutokana hatuna nguvu tu, kwa sababu hapa na mazingira saka binadamu. Hebu angalie mko kazi ni kwa chicha hapa, angalia watu wanakaa, ikanyesha mvua, watu wanajificha wapi? hapa tulichokiwa cha muhimu hivyo hivyo na vyote tatu haja na misikitini, tunaenda misikitini, tunaswali tunajisaidia, kwa sababu kwa ujenge mabanda, sababu abiria wanateseka hapa Jua kali kama hili, mtu anakuja hapo, pengine anasubiri gari, gari haijaja, banda lile pale nimejaa wenyewe, sema ndo kuna korona korona, banda leo watu 20 lishajaa bwana Kwa sababu hapana ubora hapa, kujaboreshwa kukasi, lakini tumeonekana ah, wa shamba tena hatuna elimu haya na kwa upande wa viongozi ikiwa kwa kuanzia ngazi za chini kwa na hadi kufika kwa Mheshimiwa Rais, labda ikiwezekana, kama nilivyokwambia, niongea nasi na sisi TV tupo kijamii zaidi, tumeamua kufika hapa. Ikiwezekana Mheshimiwa Rais ama viongozi wengine kufika hapa, mtakuwa mna maneno gani na nyinyi watizameni kwa jicho la eh, Tutafurahi sana sana, kwa sababu hao wanakuwepo hapa sio wanatutisha kwa sababu ukaambia bwana hichi hapa na hichi hapa, ah bwana, imeshapeleka habari juu huko, yamekwisha na sasa watapokuja hao viongozi tutawakabili, hatuwatukani, hata sisi tutawaambia ukweli, tutawaambia jambo linatusumbua hapa basi. Basi mimi nikwambia shukrani sana, asante sana kwa. Asante. Mpenzi mtazamaji wa TTV, tumemsikia amezungumza mengi na amesema ikiwezekana waachiwe kupakia ah, abiria hadi chini wakae, isipokuwa tu kupanda juu ya bodi. Basi ni mimi mtangazaji wako Ummy Kulsum Abdallah nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Alwebedi. Tiko bado na wa, madereva na makona wanaweza kutuambia ni nini shida zao, lakini changamoto, ili na wewe upate kunufaika kama mtazamaji. Na mpenzi mtazamaji wa TTV, kama nilivyokujuza hapo awali, tupo Kijongwani, tunazungumza na watu wa hapa. Sasa hivi tuko na mama yetu anaweza katuambia shughuli zake hapa ni zipi? Mama kwanza, shikamo. Marahaba, salama. Tunashukuru Mungu. Kwa hapa wewe shughuli zako ni zipi? la mimi shughuli zangu ni biashara ndogo ndogo tu, nimeka kimeza changu kidogo, biashara zangu mbili tatu tu. Na unaionaje biashara kwa upande wa hapa Kijangwani? Ngumu tena ngumu sana labda kwa upande wa hili eneo lilokuwepo, kwa sababu hichi kituo kimejengwa sio zamani, watu walikuwepo huko hapa. Kwa upande wako kokoe labda unakizungumziaje hichi kituo cha hapa labda? Hmm. Hichi kituo kweli gari zinakuja, lakini Ujaji wenyewe ndo kama hivyo, ushaona eh? Kituo ni kipya, tuseme sijui, tuseme kama vile labda hakijachangamka hivi, ushaona eh? Tuseme kama hakijazoeleka, hakijazoeleka watu wamezoea kule kule Mwembeladu tuseme kitu kama hichi. Na kwa upande wa abiria labda na madereva, labda wewe unasikia kitu gani? Kwa sababu kuna wengine ambao wanasema ikifika mida jioni hapa panakuwa pana gari, labda pakoje kwa upande wako? Kusema kweli, ikifika saa kumi na moja tena ndo inakuwa tena ndo zile gari haziji tena mjini. Akitoka saa kumi na moja hapa tena akenda zake hawezi kurudi tena, na abiria wanakuwa wapo wengi sana, wanakuwa Ehe. Na tunataka tuelekee kwa upande wa viongozi wetu, tunataka uwape neno viongozi, kwa sababu hata nao wanakuangalia, utakuwa na maneno gani kama wewe ni fanya biashara, lakini pia hapa wewe ni shughuli zako, kama ni kwako hapa, utakuwa na maneno gani kwa viongozi? Mimi mpaka sasa hivi kwa ushauri labda ikiwezekana hata tuseme kama mwisho saa mbili vile, pia itakuwa afadhali, kwa sababu watu wanapata shida sana Kwani kidogo mamangu, nikuulize hapa, kuna muda maalum ambao waliambao ukifika muda huu ndo basi tena? Hamna, itakuwa ni abiria wenyewe tu, sijasikia kitu kama hicho. Basi sawa, mimi nikombe. Shukrani, asante kwa muda. Haya, inshallah. Basi mtazamaji wa Tifu TV, kama nilivyokwambia, leo tulitembelea maeneo ya Kijangwani kuzungumza na madereva na makonda wa stendi hii, na tumewasikia wamezungumza mengi kuhusiana na kazi zao. Basi kufikia hapa, mimi sina la ziada. Ni mimi mtangazaji wako Umu Kulsum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Aliwi Abedi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hichi, niwaambie shukrani sana na niwatakie Ramadhani karimu. Ramadan na TIFF TV. TIFF TV inakutakia Ramadan karimu.